Привет! 大家好！Это наш канал Китайский 521汉语521汉语我爱你 э, Продолжаем учить китайские песни. Сегодня учим «Шоу дай ту» литературный вод «Ждать у моря» погоды, а тут на переводить s t a r r j i h bini v a r y d a n i zait davay nasion 守株待兔。从前，宋国有一个农夫，在他耕种的田地里有一棵很大的树。一天，他正在田地里耕作，突然看见一只兔子在他面前飞奔而过。 正好撞在那棵树上，撞断了脖子，死在树下。农夫没有花多少力气，就美滋滋的吃了一顿兔肉，心里非常高兴。他想，要是每天都这样该多好啊！于是，他不再耕地，每天守候在那棵树旁。 等待着能再捡到一只撞死在树上的兔子，他等啊等啊，守啊守啊，可是却没有再守到第二只兔子。乡里的人都暗暗地笑他，把偶然当成了必然。现在“守株待兔”比喻。 希望不经过努力而得到成功的侥幸心理，也比喻死守、狭隘经验、不知变通。Ett u f s h o um, p o d p i v a j t e na nas kanal. k a o a y a tema video vam interesna, pisite. Rusim vas, kovy utim gidayskiy jezik v mesti. 八嘎，再见。